All right the motivation of this video is to aware the lovers yes lovers जिनका अफेयर चल रहा है और वो चाहते हैं कि हम आपस में लव मैरिज करें यानी कि कोर्ट मैरिज करें वो भी घर पर बिना नोटिस आए हुए so if you are lover then this video will be very helpful for you yes watch till the end there are many more stuffs for you but before starting the video you have to do my two work so one is Instagram if you have not follow me on Instagram then please start following me because there are many more stuffs behind the set of Garib Akbar. And the second thing is hit the subscribe button and press the bell icon to receive all the notification from the show Garib Akbar. So let's not wait any more time, let's not waste even a single second because the topic is very serious and it's all about love.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 चीफ जस्टिस साहब ने एक डिसीजन में बोला है कि अब अगर दो अडल्ट अगर दो अडल्ट आपस में लव मैरिज करना चाहते हैं तो उसमें थर्ड पार्टी इंटरफेयर नहीं करेगी यानी कि आपको नोटिस नहीं दिया जाएगा ओके तो इसका जो मेन क्रेडिट है वो जाता है एक शक्ति वाहिनी रिकोगनाइज एन जी है उन्होंने 2010 में पेटिशन डाली थी सुप्रीम कोर्ट में तो उसका डिसीजन अब आया फाइव फैब 2018 समथिंग को ओके तो अब क्या हो गया आप कोई थर्ड पार्टी आपको इंटरफेयर नहीं करेगी इवन मैरिज रजिस्ट्रार है जो जो शादी करवाते हैं जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाते हैं तो वो भी आपको इंटरफेयर नहीं करेंगे इस, इस चीज़ के लिए तो ये तो हो गई नोटिस की बात तो अब हम देखते हैं एलिजिबिलिटी क्या है तो एलिबिलिटी है सिंपल सी है कोई रॉकेट साइंस नहीं है तो फर्स्ट थिंग ये है आपको सिंगल होना है सिंगल मीन्स बॉय भी सिंगल होना चाहिए गर्ल भी सिंगल होनी चाहिए ये नहीं है कि डाइवोर्स्ड है अगर डाइवोर्स्ड है तो उनको डिग्री लेके आनी पड़ेगी एक, रिटर्न में लिख के लाना पड़ेगा कि हाँ भाई ये पर्सन है ये डाइवोर्स्ड है या फिर कोई लड़की वीडो है तो उसको भी लिखवा के लाना पड़ेगा आई मीन डिग्री पास करवा के लानी पड़ेगी उसके पास एक रिटर्न में होना चाहिए so the second thing is sound mind यानी कि पागल नहीं होने चाहिए सब चीज़ समझते होने चाहिए ये नहीं है लड़का पागल है लड़की समझदार है तो आपस में ये नहीं चलेगा so the third thing is majority age proper होनी चाहिए लड़की की 18 से अबव लड़के की 21 से अबव होनी चाहिए ओके ये तो होगी एलिबिलिटी तो अब हम बात करेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करने पड़ते हैं तो फर्स्ट आती है डी डेट ऑफ बर्थ सरल शब्दों में कहें तो टेंथ क्लास की marksheet whether it is of C B S E board और एनी अदर बोर्ड ओके फिर आता है residential proof permanent residential proof सरल शब्दों में कहें तो आधार कार्ड वगैरह फिर आगे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ ओके आठ एट टू टेन नीड होगी इनकी तो ये तो हो गए डॉक्यूमेंट्स ओके अब हम बात करेंगे प्रोसीजर क्या है मतलब इसके लिए अप्लाई कैसे करते हैं तो सिंपल है कोई रॉकेट साइंस नहीं है तो सबसे पहले आपको बता दें हर हर स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट में मिनी सेक्रेटरीट होते हैं लघु सचिवालय जिन्हें बोलते हैं जहाँ पर डी सी डी एम बैठते हैं तो आपने देखा होगा अगर नहीं पता हो तो आप किसी को पूछ सकते हैं तो वहाँ जाना है वहाँ पे एक मैरिज रजिस्ट्रार का ऑफिस होगा तो वहाँ क्या करना है आपको वहाँ जाने से पहले एक एफिडेविट बनवा लेना है एफिडेविट इन द सेंस एक राजीनामा पत्र जिसमें आप अपने बारे में लिख सको कि हाँ हम मर्जी से शादी कर रहे हैं ये है वो है सारा कुछ उसमें लिखवा लेना है ओके फिर आपको अप्लाई करना है तो अप्लाई करने से पहले आपको तीन विटनेस ले जाने पड़ेंगे आपके तीन विटनेस बॉयज़ की तरफ से तीन गर्ल्स की तरफ से यानी कि गवाह कि इनकी नज़रों में हम शादी कर रहे हैं ऐसे तो जैसे ही आप अप्लाई करोगे तो आपकी लव मैरिज हो जाएगी I mean court marriage apply के लिए हो जाएगी तो कोई नोटिस नहीं आएगा घर पे कुछ नहीं होगा सेम डे मैरिज हो सकती है okay so if you are lover then do this activity I will not interfere even marriage registrar will not interfere so I hope it is clear now so I am going to make more videos in well you don't forget to stay stylish and stay aware I will see in the next video bye